मिला तेरे जैसे आए बख्शाने मुझे भूले गोला खिला तेरे को महेश मिला तेरे नौकरी के बस्ती में छुरन देना बंद मैं ले बैठा मस्ती में कितना बस वो इंट्रो आगे मार गुस्सा सामने गुस्सा